Hai, saya Sean dan hari ini Sean pergi memancing lagi Kesannya macam ni. Ha, seperti apa yang anda nampak, ini adalah kawah. Kawah ataupun lubang-lubang lah di dasar sungai di KL lah, sekitar KL yang ni. So, member ni jumpa, lepas tu dia minta, eh jom kita mancing lah ikan yang ada yang yang membuatkan kawah-kawah tersebut. So, begitunya kita pun sampailah di tempat yang ni ya. Eh. So tempat yang ni seperti anda lihat ini consider sungai lah <laughs> Sungai di kawasan uh, KL dengan Selangor memang macam ni lah Nak panggil longkang pun boleh lah uh, Begitulah kita mancing malam lepas kerja uh. So relax lah air tu tenang uh, Tapi tiba-tiba uh, Dengar Dengar uh, drag Syok Apa ikan yang naik lah 用要用手拉了。 sebab ini Sean kata ah. ikan ni besar sangat macam mana nak naikkan dia uh, so yang ini Sean lah Shen Shen Shen A few moments later Dah main beberapa ketika Ikan tu dah dinaikkan lah ha, Lepas tu tiba-tiba dapat ikan yang kedua Sorry ya sebab Sebab memang Sean tak bercadang nak ambil video pun Ah, uh, Tengok Ultralight Ultralight tu lengkung sampai habis ya. Sebenarnya Sean tak bercadang nak ambil video ah, Tetapi Ha, sini ambil, aku sini rasa nak ambil pula ha, kerana ah, kan. tempat tu sebenarnya gelap you rasa nampak macam terang kan sebenarnya gelap tu cuma tak tahu lah kenapa Kau boleh talk tu lah ah, iPhone ni dia nampak terang pula oh. ikan yang ketiga ni memang dia lagi besar antara yang paling besar lah so ini lah ikan yang ketiga Ketiga-tiga ikan ni pun 又是 sebenarnya 滑锅咯， adalah ikan keli. 出线出线爽。 ha, oh, Track dia asyik keluar je 要照着那个鱼他吃了就是看不到，一直搬哦，要知道我们可以准备啊网，鱼 Tak sangka eh, di tempat macam ni <laughs> Ada ikan besar macam ni ya. 还是这个这个扁的问题吧？你送现在，以为你送 Sorry ya sebab kita bercakap dalam bahasa Mandarin lah 哇 Tapi nampak, ui monster ni monster 啊，来来来来来， ha, So kita pergi ke bawah tu, tebing belah bawah 这 tu 好像大只过那两只哎，好像 uh, Untuk tangkap ikan tersebut lah Kita naikkan ikan tersebut di belah tebing A few moments later. ha, Ni dia, tiga ekor Yang first di tengah Yang second tu belah kanan 那个平整， Dan yang last tu yang paling besar lah 细支。 ha, Sekarang 大 kita 支啊 nak 都得嘅，你要睇佢特别大只攞大支咯。 Hmm, Sekarang kita Saya nak nak- bandingkan Ah. saiz ikan ni dengan mineral water ah. Botol ni 1.5 ah, bukan 500 ml punya. Ini 1.5 m uh, 1.5 liter punya. Nampak tak? Besar kan? Ha. Siap Sean bergambar-gambar lagi dengan mereka. Ha, cuba tengok size ikan ni ya, bandingkan dengan tangan saya at least dah ya, dua kaki lebih ikan ni dalam 5 kilo saya rasa ada lah yang benda besar tu ok dah oh, penat ini ha, ah, kita ini nak balik lah so memang biasa ah, kebiasaannya Sean buat ah, catch and release lah, lah cuma cuma uh, 所以个头痛出来。但人 release 啊，你哈 production budak sen, sam，咧 sen, dia ah. memang, tengok dia pakai lempar kesian ikan tu Tapi saya rasa dia okay lah ikan ni sebab dia tahan lah lasak kan ikan keli. ini saya rasa keli Afrika lah. Ha, seperti yang anda nampak, dia ada banyak kawah-kawah di bahagian sungai ni kan. Ha, so sebenarnya kita nak datang pancing ikan talapia. Oh. Tapi last last ikan talapia terdapat Ikan keli je banyak-banyak ada. Hmm. Okay. terima ah. kasih kerana menonton eh. Jangan lupa untuk subscribe ya.